Yeah. He said, oh, I kid it. Well, I still know it. Yeah. 向往只有现在在这，什么生活是我想要的？到底为了什么而活着？ 正在被韵困扰。这 d a y motherfucker j o b m o t h e r motherfucker j o b p 现在手感刚好，这发烫。如果能做一个绝杀，无法想象。前提我必须够强大才能上场，yeah。当个男子汉，该做敢当。生活就是场刻苦战场，不敢逃离区只好闯王。其实没什么，只是迷惘。什么才是你心中的 good life？g o o d life，希望可以永远感到 good vibe。这种概念只存在 sometime。 其实我一直在等待，Now look at me，真的不想放弃，Now follow me，寻找客观真理，You can judge me，Only God can judge me，好吧，就让我伤的彻底，哭的彻底，重整旗鼓，重新再出发，放下曾经的我和那个他，那就随时间慢慢忘记吧，反正我也是假装我没差，Yeah h What life? What life? 什么才是你心中的 good life? What life? What life? 我还是一样耍着无赖，玩赖玩赖，也别 i 玩赖，yeah。谢谢。